Hello my dear friends, I'm back with a new video. In this video, I made a rap and like these lyrics are going on since like so many days in my mind and I thought let's put it on paper today. So um, let's get started and let's see how the rap is going to come up. So to make a rap we need two things one is lyrics and second is the software which makes the rap so lyrics i'm going to write my lyrics uh, let us see how these come up and <laughs> i'm so excited to make my first rap <laughs> that's why i'm smiling too much okay okay i'm going to make my song i'm going to write my lyrics here this um, these lyrics are going to be hindi I, I already wrote these lyrics so I'll paste it here तो लाइक ए बॉस ले ले थोड़ा सास खिला दे सबको घास तू है बहुत खास बुला दे किस्मत को पास देखते हैं कौन आएगा रास्ते में तेरे बड़ा तो बनना है बनना है बनना ही बनना है बन जा थोड़ा भैड दिखा दे सबको गॉड तू है बहुत फाड़ सर में आइडियाज़ की जाड़ देखते कौन आएगा रास्ते में तेरे बड़ा तो बनना है बनना है बनना ही बनना है दिमाग को चला दे तेज छुपा दे अपने राज Now that my lyrics are ready, let's start with the singing. In order to make the background music and everything, I'm downloading an app called Auto Rap, which is available in App Store and Play Store. I'm giving the link in the description. You can click and download from there. So let's get started with the rap. This is the software called Auto Rap. I just downloaded from App Store. So it's by Smule. so let's see how I'll show you how it works so there are multiple beats here there is a one week free trial version as well let us see which tune will fit mine I'm, I'm going to select this tune so I'll select this and uh, it says talk and rap if you're a professional rapper you should uh, tap on rap otherwise uh, you should tap on talk so I'm I'm not a professional rapper so I'm talking So let us record my rap. Actually, I need to look at the lyrics, so I'll be looking down. Please don't mind that. Okay. Like a boss, le le तोरा saas खिला दे सबको घास तू है बहुत खास बुला दे किस्मत को पास देखते हैं कौन आएगा रास्ते में तेरे बड़ा तो बनना है बनना है बनना है बनना ही बनना है बन जा तोड़ा बैड दिखा दे सबको गॉड तू है बहुत फाड़ सर में आइडियाज की झाड़ देखते हैं कौन आएगा रास्ते में तेरे बड़ा तो बनना है बनना है बनना है बनना ही बनना है दिमाग को चला दे तेज छुपा दे अपनी रास so I have recorded my rap now I have made the video of my rap let's see okay Like it was, we made it. was Skilady jako gaz, tu ma chód kas Nulady to smaku pas, nikamy i dyk Teraz dymy dymy, बड़ा दो बड़ा दो बड़ा दो लाइक ए बॉस ले ले थोड़ा सास खिला दे सबको घास तू है बहुत खास बुला दे किस्मत को पास दिख दिखा दे देखते हैं कौन कौन आएगा रास्ते दे में तेरे बड़ा तो बनना ही बनना है बनना है बनना ही बनना है बन जा थोड़ा बैड दिखा खा खा सबको गॉड तू है बहुत फाड़ सर है आइडियाज की जाट देखते हैं कौन आएगा रास्ते में तेरे बढ़ा तो बनना है बनना है बनना ही बनना है जिमा को चला दे तेज झुका दे अपने रास आस, आस, के पूरा सांस खिला दे सबको घास तूने बहुत बुला दे किस्मत भाई के बॉस ले ले थोड़ा सांस खिला दे सबको घास तू है बहुत खास बुला दे किस्मत को पास दिख दिखा दे देखते हैं कौन कौन आएगा रास्ते में तेरे I hope you guys like the video if you like the video please click on the subscribe button and also the bell icon please share it with your friends if you like my song i'll be making more videos like this hope you enjoyed it thanks for watching bye bye please take care of yourself